to da mun ka raba wannan gado yan uwa musulmi yanzu an gama komai da komai takarda kuma tana a hannuna sai akwai ɗaya daga cikin magana lokacin shi yana kaduna ba shi an ka raba gado yanzu da yanzu kasa wani cikin gado na tsammani ya samu kaso mai yawa sai kamar ya ga abin da ya samu ya rena sai ga abin bayi ba kuma sai ga a ba alkali bane an ka kira wa raba gado kawai sai ya je kara gidan alkali ya samu masu zura sun ka zura shi ya zo kara gidan alkali lokacin nan akwai alkali margayen madayana ne Allah shi kansu darhama ina makaranta sai malam halla shi ɗaya daga cikin malamai ne kuma shi ne ainihin wato alarama na wannan lokaci suna alaramomi na farko ko kafin malam hadar idris an gane ko shi kenan ya ce min dama kanansu ne ya ce don allawa ne ya iske na makaranta da Allah wani ka zo wallahi gadon namu da kun karaba wallahi wani kanan mu ya zo daga Kaduna ya tadda fitina ya ce wai rabban bai yi ba ya zo ya gayyato alkali na can an cika lattiza unguwa da hakimi da dogarai ana can don Allah wani kai hankuri ka zo shi kenan sannu a hankali ne tafi gida ni ɗauko takardar da na rubuta ni zo da ita masha Allah ni tarda alkali da yana Allah ji kansa rahama yana zaune a cikin a cikin zaure da sauran lattizawan unguwan da kuma hakimi da sauransu da sauran magada sannu a hankali na ɗauko wannan takardar na ba alƙali madayana duka yadda muka raba gadon tun farko har ƙarshe da yadda muka yi gidan kasafi da gadon kowa alƙali ya bi abin kagar ya bi shi ɗaya bayan ɗaya bi abin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai da kai ƙarshe ya ce masa yaro ɗana babu abun gyara a cikin wannan rabon gado haka yake Allahu akbar masha Allah wato shi alhaq wahidun ita gaskiya da ma abu ɗaya ce duk yadda aka samu saɓanin ma Inda gaskiya ake nuhi to ita tana nan wurinta sai dai kuku saɓa amma gaskiya tana nan ya ce mai yaro ɗana ba abun gyara a cikin wannan gado haka yake yadda an ka raba shi to alhamdulillah sai nima Allah godiya kuma daga nan ne margayi alkali madayana ya sami hannu inda anka an ka ce ni ne na raba gado ko da an ji ana wata husuma to sai dai ya ɗauka dai ba matsala ga daga rabona ba sai dai in su magada ne suka yi husuma wallahi ba dai a ce a'a ni ne na raba gado an samu matsala ba har lokacin gashi yanzu a shak abdul malik wanda shine kuma yanzu alƙali na manatawa yanzu in na raba gado a nan ba alfahari ba a duk inda aka kayan gado na raba a nan ko a kira ne na raba gado ina damar yanzu a raba in aka raba shi kenan bayan na rubuta shaidu kowa da kowa da halarto sannan na 'yan tura kai tsaye wajen abokina abdulmalik wani shine alkali a nan ganin tawa da ya duba ya gani ya cewa ne neko kawai abin da yake tauke kashi kawai ke min kasan ku kashi a matsayin mutum ya ma kashi gosin ya cire kamar dai shi ne yi kashi hannu kawai alkali zai sami a kan rabon gadon da na yi saboda haka yanuwa a ta yi ta karatu wallahi almajirai ku ta ku yi ta karatu wannan tunatarwa ce nake mana kar mu ɗauki kan mu ɗaura akan Ba girin ilimi alhali ba ma san komai ba wai dan ka zo kana ƙalallahu Allah ƙala Rasulullah shi ke na wai ka zan malami wacce maka daga ƙalallahu Allah ƙala Rasulullah shi ne nan ka zan malami wanda ƙila ka san mene aktima annasikh wal mansukh wata ran sayyidina Ali wani ya shigo a cikin masallaci yana ta babatu yana ta wa'azi yana sai sayyidina Ali shigo ya ce mishi kai hal ta hal ta'rifu min al-mansukh shin ko ka san abun da aka ce ma nasiri ka san mansukh ka san hukuncin da ya shafe wani ka san hukuncin da aka shahi yace bai sani ba sai da ali ce ko fitar da shi ko fitar da shi waje sai da ali ce haqiqa ka halaka kuma ka halakar ka halaka kuma ka halakar da bayan Allah to kun gani ko yanzu wanda zai tashi ma zai ba da fatawa ba da ilimi ba don dai a ce maka malami ne kaji kana mutum yana ta jawo abubuwa yana ta da fatawa ba da ilimi ba in an kai an ka taka mai birki aka ci gyara ne sai shi kuma shi ta hada <laughs> wai an ci mutunci ne akwai masoyinka kamar mutumin da kuskuren ka zo ya ce maka wani nan kuskure ne a gyara ya kira ka gefe cewa da kuskure ne abin da ka ce din nan ka ba da fatawa na shi ma saurare ka ka ba da kaza kaza wani a gyara wurin nan fa in ba ka gyara idan ba gyara ba gobe zai zo shi shi gyara to ai bai zalunci ka ba kenan abu na farko da ake zo kai ka fara gyara kanka kuskurenka eh idan aka yi maka nasiha ka yi kuskure ka dawo ka gyara kuskurenka an gane ku amma dan ainihin ayi maka nasiha wani abun nan ba daidai ga yadda yake sai ka ce an ci mutuncin ka ayi kaza ayi gaba da sai mutum shi revolte ma shi dagawa to kaga wannan ba shi ba ilimi bane babu tawadi babu takawa cikin neman ilimin irin wannan ba a ma samun ilimi mai albarka Allah ka arzuta mu da ilimi mai albarka mu zan masu tawadi masu kankantar da kai kuma masu ikhlasi masu yin wannan ibada saboda kai ya Allah na'am in uwa musulmi a takaice kenan anan zan dakata sai fatan abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu lada da mu da masu tambayoyin inda mun kai kuskure Allah muke roƙo shi yahi muna أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka watuub ilayk assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu